juu ya video clip ambayo inamwonyesha Zari the Boss akiwa na furaha ya kutosha mara baada ya Diamond Platnumz kumaliza kile ambacho amekifanya kwenye birthday party ya Tifa, siku moja ambayo imekuwa kwa Tifa ni kama siku bilioni kwa kile ambacho kimefanyika. Yani kuna siku wewe unafanyiwa kitu cha furaha, unaenjoy mpaka unahisi kama ni miaka yote, yani umekuwa ukiishi hivyo. Bi mkubwa pia mamake Diamond Platnumz alizungumza kwamba ni muda mrefu uh, kama miaka miwili hivi hawajaweza kucelebrate party uh, birthday ya Tifa Dangote. So hii hapa imekuwa kama ni baraka kubwa sana kwake, kwa sababu age zinakwenda, so huwezi kujua nini kitatokea, lakini cha msingi ni kwamba bibi ameshiriki hili jambo. So sasa hivi hapa ni miongoni kati ya zile familia zenye furaha ya kutosha sana. Zari zibusledi tangu Diamond Platnumz ametoka hapa SA, e eh, bana, sasa hivi ni furaha tu ya kutosha. Zari anaenjoy kinomanoma. Nitaielezea vizuri hii clip ambayo imekuwa inatembea sana mtandaoni, Zari akiwa pamoja na Tifa Dangote. Kuna kastaili fulani kakucheza kanaendelea hapo katikati. E eh, bana, mi nafikiri hii imekaa vizuri sana. Sema kama hauna jilas, unaweza pia kuniandikia chochote hapo chini kwa kumtakia Tifa Dangote pia miaka izidi kwenda mbele ya furaha, lakini pia bila kusahau mamake mzazi ambaye tumesikia sifa nyingi sana juu ya marezi ambayo yamekuwa anayafanya na yametukuka pia kwa maana Tifa Dangote. Unajua, imekuwa anazungumza pia mara nyingi kwamba kuwa na mtoto kama Tifa Dangote halafu akawa na uwezo mzuri wa kumwomba Mwenyezi Mungu, hiyo tu pia ni mfundisho tosha na zuri kutoka kwa mama yake mzazi, yaani the way ambavyo mama yake mzazi yupo pesa mingi. Juzi kati mi nilisikia pia kuna mshikaji alikuwa anasema kwenye maisha kuna mtihani mgumu sana mtu ambapo unakuwa unamiliki pesa, yaani huwa unabidi uchague, je, uabudu pesa zako ama umwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini ni wachache ambao wana uwezo wa kujua Mwenyezi Mungu pia yupo na wakajua pia kwamba pesa zipo, so wengi huchagua zaidi. Yaani kuna watu wanaona hapa, hebu acha niishi tu na pesa, haya mambo mengine hebu niachane nayo. So hiyo ni moja kati ya kitu ambazo Zipo Steady amekuwa anapongezwa kwa sababu Tifa Dangote amesikika mara kadhaa akifanya hata maombi, anamwombea baba yake mzazi Diamond Platnumz, anamwombea bibi yake, anawaombea ndugu zake, lakini pia amekuwa anaombea ofisi za baba yake. <laughs> Nafikiri hapo huwa namgusa sana Chibu Dangote, Diamond Platnumz. By the way, pia Chibu ametujuza kwamba kama itatokea Kazima Z Eh, bana, mtu ambaye ataongoza na kusimamia mali zake zote ni Tifa Dangote, sijui unaelewa hii. Kwa hiyo Zari hawezi kufilisika leo wala kesho, yaani sijui unanielewa e bana, ni kupange tu kwamba mpaka sasa hivi kwa pale ambapo amefikia Zari za Boss Lady, hata kama hatofanya kazi, yani ataamua kukaa nyumbani tu, yeye ukufa maskini, wala njaa hawezi, kwa sababu yuko na watoto ambao amezaa na mtu mkubwa mwenye pesa lakini si jibu tu bado wale wengine alizaa na mtu pia ambaye alikuwa anamiliki pesa nyingi Mr. ivani ambaye aliacha mali za kutosha so nafikiri pia uh, ah, Mr. ivani miongoni mwa watu ambao walichagua waweze kusimamia mali zake huenda wakawa wale watoto zake pale kwa hiyo hivi ndivyo Zari anazidi kufurahi kwenye maisha yake. Yuko na mwanaume ambaye tayari sasa hivi wanaelewana, kama ambavyo nimekujuza kwamba Zari bwana alisema sasa hivi yeye pamoja na Diamond Platnumz wanaenjoy na wanafuraha sana baada ya kuwa marafiki kuliko hata zamani walivyokuwa wapenzi, kwa sababu wameelewana. And I wish pia kama wewe na mzazi mwenzako mkakaa chini na mkayamaliza tofauti zenu, yani kama inatokea wewe na mzazi mwenzako amkonomo kaeni chini ya malizeni, alafu mwelewane namna ya kulea watoto freshi bila maugomvi, bila matatizo yoyote. Ikitokea sherehe kama hivyo, vitu vihapeni. Queen Dalini alisema ukiona mwanamke akubali wale watoto kwa amani kama hivyo, ujue bado anampenda mwanaume au mwanaume bado anampenda mwanamke. Kwa maana hii basi imepelekea watu wengi kuhisi kwamba ina maana wanamaanisha Diamond na Zari sasa hivi hawapendani. Hapana, wamekubaliana bwana kwamba sasa hivi ni kulea mwanzo mwisho. Noma sana, sema napenda sana Zari the Boss Lady kwa kile ambacho yanakifanya bana, kwa sababu hivi ndivyo nilivyokujuza mengi kutoka kwa Zari. Sasa baada ya Chibu kuondoka sasa hivi familia imebaki iko na furaha sana tu, na moja kati ya clip ambayo inatembea sana kwenye hizi hapa mitandao za kijamii hii hapa, Zari akiwa pamoja na mwanaye Tifa Dangote waki celebrate life kwa kile ambacho wamekifanya juzi. Tanzania ilisimama bwana, pamoja na Yuji Uganda. Nafikiri wanashangaa sana maisha ambayo anaishi Zari the Boss Lady. Safi, kila mtu amependa. E bana, urafiki wa Zari na Diamond Platnumz ndio unapelekea yote haya, vibe la kutosha, watu wanafurahi kinoma noma. So we pia uko huru kunijuza na kuniandikia ujumbe wako sasa hivi kuja hapa nilipo kutokea press yoyote ambapo